Moca. Bateu um amiguinho. Entra aí, Brinho, entra aí, entra aí. Deixa eu sair aqui. Ei. tá na corda. Ei. Ah, dois, dois flip, dois flip. É com Tô com você, senhor. Ele tem tá res. Mano, quer abrir o rosto aqui? Tem nossa, eu brinco. Não, Você não matará meus aliados. Eu tenho um. Estou na. Muda. O cara fez merda. Abra o céu! Gasta um minuto. Último jogador vivo. 40. Cara. Coitado do Supremo, né, cara? Tá aparelhado. Ainda não que não fui por aí.